знаменитый яичный ликер «Адвокат». Этот отличный напиток с необычайно длительным таким ванильно-бисквитным послевкусием весьма и весьма нравится лицам женского пола. Голландский оригинал очень густой и употребляется в основном ложками. Этот же вариант питейный и попроще в приготовлении, но есть нюансы. Для себя я его делаю так. Делается базовый ликер, и потом уже в зависимости от контингента употребляющих доводится до нужного вкуса и крепости. Например, для мужчин он разводится 20-градусной водкой, а для женщин хорошими сливками. Вот этот разведен водкой – он густоватый, но пьется легко. Как делается, смотрим.